教格斗是先教腿还是先教拳？百分之九十的人选择先教拳，但是兄弟们，你们错了。国外都是先教腿的，不是先教拳的。为什么啊？我来下面告诉你。但是我先要直击一下一些教练的内心，因为几乎所有国内的教练都先教拳，所以你也这么教。你认为拳好教，你认为腿不好教，但错了。如果你来我们线下，你学习一下，你会发现教腿只需要两分钟。 OK，先教腿的优势是什么？首先，你多踢腿会，呃，分泌更多的内啡肽，让这个训练者更兴奋。而且初期的话，腿的攻击力对一个没学过的人来讲，它远远大于这个拳的杀伤力。就像玩游戏一样，一个天赋点儿，对吧？这个天赋点儿你初期加在哪非常关键，对吧？如果你加在错误的这个属性上面，有可能影响你后期的进步。这个能理解。 还有一个非常重要，就是初期先教腿，他明显的，如果发一个朋友圈，可以区分出他跟路人的区别，明白吗？路人谁都可以随便做一拳，这只是做的好与不好的区别。但是一个初期的爱好者，他练习的过程中，他出拳跟那个路人是没有区别，他发一个朋友圈是没有任何成就感的，兄弟们。但是 如果扫踢，我们能按我们这个正常的体系下去教课的话，两分钟之内你教会他。但是你别小瞧了，他扫踢起来嘣，跟飞一样。只要不用一开始太较劲，发太大的力量的话，这个朋友圈发出去，别人一看这哥们就是练过的，绝对是练过。没练过人，他不会踢出这个扫踢的，他自学不了，除非看我们的教程，对吧？所以说，那初期我们教不教全？我们也教全。 我们只不过是拳和腿去搭配，拳为辅，腿为主，就像你吃饭一样，牛排对吧？配什么呀？你还配点菜，配点调料，拳就是那调料，你不用加的太重，你不用发力太重，我们只要保证这个动作标准啊，让它在组合过程中更加熟悉腿的这种技术搭配，还有这种转化，对吧？这就 OK 了，所以一定要先教腿。